Essa noite eu tive um sonho Sonhava com você sonho. Sonhava com você, me abraçando e me beijando, me fazendo enlouquecer.